assalomu alaykum assalomu alaykum hurmatli aziz obunachilar adham blogger kanalining ashaddiy obunachilari mana bugun biz paxtobod og'isnisaning oldida trotuar quyilyapti aziz obunachilar hozir mana podrobno akalarimiz mana shu yerda ukalarimiz ishlayapti hasharda shulardan ma'lumotlar olamiz aziz obunachilar biz nima deymiz sizlardan faqat bepul like so'rab qolamiz Like'larni bosib qo'yinglar videomiz tezroq trendga chiqish uchun va qolgan qishloqdoshlarimiz va vatandoshlarimiz ko'radi havas qilsin aziz obunachilar bizning qishlog'imiz shunchalik obodonchilik bo'lib boryapti ko'z tegmasin yana ham oldinga ishni olib qolaveraylik aziz obunachilar shuning uchun bitta bitta layklarni bosib qo'yamiz kanaldan uzoqlashmangizlar videoni tomosha qilingizlar погнали mana og'aynilar ham qishloqlarimiz mana ishlab yotibdi mana mana ko'ryapsizlar ish avjida hamma savob yo'lida tushirib qo'yibman ha savob yo'lida mana yigitlarimiz ishlayapti mana akalarimiz ham shu yerda xizmatda hamisha Ha. Buyoq kimda? Kaltakol tezimda. Akhan blogerding. Oqtavotning biziklari nima nima bo'lib oqib. Ha. Trotuvar ko'karak Navro'zgacha ishimizni bo'lar deb harakat qilyapmiz xalqimiz. Ey yashangizlar. O'zimizning xalqimiz durujba. Bir tam bo'lmadi. Foydasi bo'lma, kattasi bo'lma. hammasi harakat qilyapti mana bemonbog' bopeshting ha bemonbog' olg'a bopeshting rahmat sizlarga ham kattadan katta savob yo'lda ishlayapsizlar olg'a ha ha koloni ichayapti mana ko'chamizni ko'chadan o'tayotgan besh so'm qilib besh tovoq osh kelyapti ha rahmat xalqimiz qarab turmaydi qo'yib ayollarimiz mana hasharni jo'natyapti hammasi olqa rahmat yashangiz. bor bugun kecha qorona bo'lsa ham shu yerni qo'yishimiz kerak to'g'ri yashangizlar sizga kalta qildik may layklardan deng obuna bo'lding rahmat sizlarga ham mana bu yoqda ham akalarimiz ishlayapti mana hammalaringizga omad ishlaringizga latboy bir ikki og'iz gap qilsam bugun katta hashak avtovoddan oxirgi trotuarning hozir qanchasini qilyapmiz buyanasini endi shoh ko'laymiz shohni tiromdirab ilojisi pul deyishtirib sizlar ham yordam qilsangiz ko'maklashib inshaalloh trotuarni bir tikarib tashlashimiz kerak albatta inshaalloh bir lemon boqqacha lemon boqqacha bir shunga o'rchat qilib tikarishlarni Bir yardım kılmışlar yani. Ne yapalım? Biz yalan kalk atmışlar. Tava balamın adamlar bir yardım Bugün nasıl kısa tur atçı rahatsızlar mı? Nasıl? İnşallah. İşlerinize olmaz. Çekelim de artık. Mal işleriniz olmaz, rahmet. Sağ olunuzlar, salamet olunuzlar. Cahangir, hoş.